Mann, ist die Heizung warm. Oh, oh, liebes Zauberbuch, ich wünschte, ich hätte, ich hätte was Erfrischendes. Oh. Warum liegt hier das Buch von Clown Sashi? Wo ist denn Clown Sashi?